¿qué tal? Ah, bien, qué tal? Coméntanos un poco sobre ProSystem. Vale, mi empresa nos dedicamos a fabricar y a distribuir a nivel europeo lo que es el equipo regulador de nutrientes y pH. ¿Qué es esto? Sí, ¿qué es esto? Vale. explícanos un poco cómo va el sistema. Vale, lo que es el sistema consiste en una bomba para remover agua que la hacemos pasar por un colector donde tiene la sonda de conductividad y la sonda de pH y al equipo de nutrientes lo que le hacemos es marcarle el punto de consigna del pH y el punto de consigna de conductividad que deseamos. Y y, las bombas van aspirando de los botes y lo van introduciendo en el colector. Una vez que está preparado el producto, se prepara para regar. ¿Y cómo se te ocurrió la idea? Todo viene a través de un proyecto de tratamiento de agua. De tratamiento de agua. ¿Hace, hace cinco años. Cinco años ya llevas en el negocio. Sí, Tú eres el que fabrica eso, ¿vale? Lo distribuyo a nivel europeo. Y lo distribuyas también. ¿Y tienes este sistema y tienes más eh, productos? y hay otros dos productos más, más sencillos, que es la bomba reguladora de pH y lo que es la bomba reguladora de C. La bomba, la bomba reguladora de pH, el sistema es muy sencillo, lleva una sonda de pH que va introducido en el tanque con una bomba de recirculación y le vamos pulsando el punto consigna que deseamos, tanto para subir pH como para bajar el pH. y la bomba de ese tiene el mismo sistema, es un conector con una bomba, una sonda de conductividad y lo que hace la bomba es controlarme la conductividad del tanque que tenemos. Vale, entonces tenemos estos tres productos de ProSistema Agua. Este fue Nicolás,